mais uma para nós, estamos aqui no Fortnite E pessoal, hoje estamos aqui com meu pai Pai? Oi Fala o aí, Né, aí pessoal, hoje ganhamos Tô atrás de vez já o Fortnite já e já comecei a gravar aqui. Eu nem vi o que, tem de novo. Então, se tipo, vocês verão gritando às vezes, é porque eu nunca vi na tá? Mas então, já vamos começar a partida aqui? Né, pai? Bora. Uh! Opa, eu dormiram. E pessoal, já estamos aqui na partida com nossa picareta de rastro lindo. Eu quase ia falar, a ah, reivindicação voltou, porque agora eu só tava jogando. Agora eu só tava jogando no Roblox, né, galera? Que eu queria muito a manga Xandão. A manga Xandão do Royal Hide. E aí a. E a negócio. Bora cair em via do varejo? Aqui, ó. Daniel, o meu irmão, o Daniel, ele tava lá. Ele era o Next Legendário, não. Vou o carro. Bora. A gente vai cair no estacionamento, tá? Pai, tá, você cai numa casa do lado do estacionamento, eu caio no estacionamento, tá? Que eu, eu sou mais importante. Ou a gente cai aqui, ó, que tem um estacionamento. Mas não pro carro. Abre o paraquedas antes pra chegar. Aonde? Ai, Bia. Aperta espaço! Ela apertou de novo lá, marcou, desmarcou. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui, ó. Aqui. Ai, não sei onde tem coisa aqui. Você vai. Funcionamento. Vai, vai, vai, só segue sem mim. Você tá virando? Nem que eu tava vendo o mapa. Tá Nossa, eu queria tanto que o Suco Gloop voltasse. Não tem carro. Ah, cara, a gasolina. Achei já uma gasolina. Na porta. <laughs> pode ficar com andar de cima. Eu vou procurar um carro, pai. Tem um carro aqui na frente. Já tá lá fora? Já. Então enxerguei o, <laughs> o carro. Como? Tô enchendo aqui. Tô, enche... Tô enchendo a gasolina. Tá encheu? Calma, tá enchendo. Como é que não tá, enchendo? tá, não tem ninguém aqui ainda. Oxe, não tá indo. Como você tá no carro? Não, tu tá encheu? Já enchi tudo, não tem mais, eu não tenho. Não tenho mais. Só vamos pegar lá, vamos lá pra casa tentar achar mais. Eu vou procurar nessa daqui. Chama lá o Daniel. Que ele quer o especialista. Deus. Ah, alguém pegou o carro, né? Vai colocar a gasolina de cara, né? Não, não foi o carro, não. Foi, ah? de, foi de outra pessoa. Você? Não, eu não sei Vamos entrar. Eu enchi! Ué, isso aqui tá incomodando. aí, meu, eu não consigo entrar. Como que entra no carro? Eu já enchi toda a gasolina, eu sei. É o E, mas ele não tá indo. Aqui, ó. Como que entra? Eu já é- enchi. Não é todo, cadê? Cadê? Eu já consegui. Eu não, já quero vai no carro. Eu já enchi. Não, não tem, ela já colocou gasolina. Não tem. Vai, você aqui. Vai. Que leva. Vai lá no carro, pai, vai lá no carro. Achei mais. Vai Achei mais. Não. Esse táxi ah, dá? Ah, olha a roda dele. Ai, tá travado. Ah... Ah, a gente o tanque errado. Um tá sem roda aqui. Procura um carro que tenha nada. Que tá tudo perfect. Nossa, galera. Aquele lá a polícia prendeu o carro. Olha um lá na frente lá. Será que? Ó, né? Eita! Vamos encher aqui, tô enchendo, tô enchendo. Eu que dirijo. Né? Tá é verdade! Será que dá? Eu vou em cima. Tá. Tá vindo. Dá, dá, dá, vai encher, dá pra encher. Tá enchendo aqui. Vou encher tudo, tá? 250. Entra aí. Entra aí, do lado, do meu lado. Falou, pessoal! Vamos devagar. Será que esse dá? sei. Dá, esse daqui também dá. Cada um com seu caminhão. tava Vou pegar uma arma boa também. Né? Vou dar uma boa. Dropa a bala de 12 que eu sei que você tem. Eu vou encher seu carro. Aí a gente vai junto. Pode vir. <laughs> Meu pai é uma criancinha pelo nome de pé. Será que você vai? Vira. Uh! Vira. Olha meu pai aqui, ó. Bora, corre mais rápido. Bora lá, bora lá. Perfeição. Capital. Nossa! É, não tem mais. Eu sei que eu tinha esse destrutor corpo. Ei, eu que dirijo o carro, esqueceu? Devaneira, tudo. lanchinho. Ali. E nos deram... Olha, que, lindos. Não dá pra encher isso aqui. Quer encher o nosso? Bora ser o nosso. Uhum, 50. tem uma caminhonete aqui. Vem, já tá com 98 de... Não, pai, sobe aqui, vê se você consegue vir aqui atrás. Vai, aperta aí. Ai! <laughs> Saiu. Pai, consegue levar a outra gasolina que tem ali? Vai, Juliana, vai. Vai! Cadê você? Leva outra gasolina. Desce. Vai logo, o cara tá vindo, vai. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, acelera! Olha! Segura aí, segura aí. Eu tenho vida. Quanto? Cura, cura, cura ou atadura? Vida. Kit médico? É. Daqui, dropa. Fica aqui comigo. A gente pega o carro pra vazar. Joga dois em Hã? Joga dois godo aqui. Aí fora. Dois. Engodo. Vai, o outro. Outro. Eita, tá porra. Ah, travou, muito travado. Oi? Tá muito travado. É. Será que dá pra... Ir? Se a gente achar um ônibus tipo esse daqui que a gente acabou de achar, será que deveria? pra... eu fiquei né? Senão a gente matava todos. Agora quem é aqui, aqui de novo? Bora, bora, bora, bora! Ah! a gente mata todo mundo. Limpar? É, matar os caras. Ah, isso aqui dizer é limpar a cidade. Deixa Simões. Beleza. Você, tipo, você me. Você pega os carros. Vou cair na casa. Vale. Né? Eu vou, cair, eu vou cair nisso daqui. Não cai muito longe de mim, pai. Vou mostrar aqui que eu tô aqui, ó. Vou colocar os caras. Nossa, não, na minha casa amarela não tem, ba, não tem baú no teto. Legal, tô com uma pistola e um arpão. Bom que não é ruim, né? Nossa, tá não foi Galera, nossa, vocês não vão... Se vocês quiserem ser meus amigos no Blogsburg, nossa, vocês não vão me aguentar. E toda hora eu tô mudando de casa coisa. Uh, baú! É SMG. Assim é. Não, não veio. Não veio o que eu quero. Tô vendo uma pistola pra mim. Vou procurar aqui uma gasolina. Ah não, bote não. Quem bote aí? Quer matar? Tô com tanque. Ah não, bote não, bote não, bote não. Pai, olha que carro lindo. Olha aqui atrás. Olha que carro lindo. Tô enchendo. Tô enchendo ele. Então sim. mirado, mira. Agora pronto. Caralho, é tanto. Ah! Né? Me rápido! tem cura, cura. Quero cura. Drop então, meu filho. Eu vou encher o carro, aí a gente vaza. Ó, cara aqui. Foi treinei. Desce aqui. Vem. Pronto. Eu tenho ainda gasolina. Toma. cara caras explodiram tudo já deixei de saber pra você sair. Nossa, tem sete caras olhando você? Não. Aqui tem. Hum. Ai, não tem mais carro. Não? Não. Povo de frio. essa sua vida aí que eu não entendi. Olha, repolho. Tem vida aí? Repolho. Joga pimenta. Olha a pimenta aí. Pimenta não enche vida, fazer isso mais rápido. Ali um carro! Isso é uma comida. Entra, entra, entra! Olha o nosso carro. Vem. Ele tá com mais escolha. Vem. Bora! Você pulou isso na última vez. área de você Ele tá da shield. peguei um combustível novo. Peraí, eu vou encher... Peraí, eu vou encher ainda o carro. Não pega esse carro, combustível, não pega, não pega. Eu vou encher esse carro, nosso carro aqui com 100 de, de gasolina e eu pego esse. Tá então. Vamos lá! Tá no F só tá, corre. Só vou falar, pula, pula. Taca, taca! Não, mas eu derrubei. Né, Vai, sai daí, para de mirar. Eles vão te sentar a cabeça e morre. Aonde? Vai para... Desmira, desmira. Para de mirar. Isso. Tô tentando buscar eles. Engraçado. As granadas tá aqui. Não dá. Não dá. Ah, você vai ficar aí então. Vai vir? Vem. Ih, oxi, não sabe andar não? Como é pra ser? Achou alguma gasolina ali dentro? Agora vamos matar os bots. Pronto, matei todos. Olha, 12 roxo do cara. Aí vamos pegar tudo logo e sair daqui tinha bala de bazuca, só que eu não sei se os bots têm. Bazuca. A é bomba de seguro não dá. Pai, você não sabe usar bomba. Tá bom. pegar Olha mais caro. Vamos? Vamos. Esperar no seu carro aqui. É meio que nosso pau vai para nada. Ah, tem vida ali, ó. Tem, tem. Mas não dá pra você usar tua vida. Ah, é, Cadê o carro? É, ele meio que afundou, vem. Feito antes de adicionar o Ou você quer voltar pra procurar o carro? Sim, tinha um carro ali atrás. cidadão. Eu tô com você vai com Você vai com Tem dois chudão. Tropei um. Dá um. Bala, você precisa de bala de alguma coisa? Tá Toma. Ah, seco vindo aí, ó. Vem cá. Vamos, vamos, vamos, vamos. Tem cura-cura aqui. Então vem logo. A dona seco tá vindo aí rapidinho. Vem, Julia. Tá vamos, vamos, vamos. Já deu 100, vamos. Vem cá. Vamos. Eu vou colocar o teu pipete. Mas já tá perto aqui, ó. Vem, pula aqui. Perto? Ó, vem. Ah, então eu vou usar de uma pessoa em você. Não sou doida de levantar de pisando. Vem nesse dope, drop. Tá um pouquinho fora da representantes. Vai, eu vou construindo Tô construindo aqui. Tum, tum, tum, tum. Olha, outro dentro do prédio. E agora, vamos descer? Vamos mosquito aqui? Hum? É vagalume. É, Como assim? Oxi, você não sabe o que vagalume faz? Ele queima as coisas. Eles queimam coisas. Eu vou procurar um carro. Procurar? Procurar. Se esse der pra dirigir. Vem cá, pai. Vem, vem. É briga de carro. Né? entra Vai tirando os caras. a gente, vai Vem cá, tá, vem cá, junta. Corre. Sobe por essa montanha. cerco tá pegando. Tem Não. Para, para, para. Eles têm boba de pedra. Ó, tem cura aqui. Vai, vai. Tá doendo pega lá. Ó, o cara subindo aqui. Pega lá, pega lá. com ele. Bate direito. Matei. Quer vida? Não. Cadê você? Taca a atadura aqui. Taca. E o cara tá onde? Esquece o cara. Ai, mais uma atadura. aqui embaixo. Aê, uh! Pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, Darujo da Suzubanani Kira.